سلامونه احترامات ټولو قدرمندو دوستانو ته الله دی وکي چې ټول روغ او جوړ او خوشاله اوسئ ملګرو لایف در سره شیر کړئ د افغان په غیرت در سره شیر کړئ او ویاړ در سره شیر کړئ او ښه په میړانه در سره شیر کړئ لایف ملګرو تاسو ټول په جریان کې یاست چې د ماما په نوم یو مردګاو یو بنموسه یو بی وجدانه یو بی پښتو بی پرهنګه بی هویته مردګاو دی مونږ افغانانو په ریاض کې ډبولی دی خر یې ورنه جوړ کړی دی ما مخکې ډېرې په انسانتوب خبرې کولې ډېر په سړیتوب غږېدم خو ولا چې نوری مونږ هم حوصلې ختمې دي دغو خلکو ته لایف در سره شیر کوي ملګرو خو په ویاړې در سره شیر کوي نو د دوی په مور غنو منډم د دې ګلخانانو دایمه افغانستان ته لخکرې لخکرې د ګلخانان راځي شپه ورځ دایمه افغانستان کې په ورځ کې سل نفره پنځوس نفره تاسو خپل ګورئ دا د د دیرش کاله د څلوېښت کاله مونږ وژنې اندغه ګلخانان راځي زه په ورځې کې سل نفره وژل کېږم دې دپاره جرګه نشته نن دې و ګل خان دې و خنزیر مرداره وینه بهېدلې ده کوناټیو کوناټیو ته یې ویلی دی په دې ماته جرګې کې نه وي دا دا دا دا چا په پښتنو کې حساب کړی دی ګل خان ولاکه ولاکه که زه په انسانانو کې حسابوم پښتنو کې خو څه کوې په خدای راستی تر دوې زه پنجابیان ښه ګڼم هغه پنجابی دی دی دی دی دی نواز شریف لور د افغانستان د خلکو نه بخنه وغوښتله د مونږه سفیر لور اختطاف شوله سکنجه شوله یو پنجابی چې نه مې په کلتور شریک ده نه مې په ژبه شریک ده نه مې په فرهنګ شریک ده یو انسان دی د هندوستان دی دا خو دي دي انډیا خلک د پنجابیان یو هندوستانی د ما افغانانو نه بخنه غواړي چې د مونږ حکومت بغیرتوب کړی بناموسي کړی دی چې د افغانستان د سفیر لور ته بیزتی بیزتی ورسېده یعنی یو پنجابی د افغانانو نه بخنه غواړي ګلخان دا دا دا دا بیکامه دا بی پته دا بی موره دا بی پلاره دا حرمونه دا دهشتګر دا رزی ماته کنځلی کوی ماته بدی ردی وایی وه تا په مور خر واچوم ګل خانه هغه څوک چی ملاتړ کوی دی هغه خځه وغیم هغه پښتونخوا پښتانه دی مور دا دا دا خولای مو وغیم چی تاسو په سر کړی دی ولا ظلم وشو ولا پلانه وشو ولا ډینګله وشو هیڅ ظلم نه دی شوی باید ورمیږي پکې مات کړی وای د ما افغانستان کې چې د شپه ورځې افغانان قتل کیږي ته یوه ورځ لایف راغلی ګل خانه مردګه وه چی ته نن دی دسی یو ګل خان ملاتړ کوی چی هغه نه دی پښتونخوا لیډران پریښول نه افغانستان پریښودل نه دی دی دی پښتونخوا پښتون ناموس پریښود نه دی افغانستان پښتون ناموس پریښودل ته یوه ورځ لایف راغلی چی تا په مور خر واچم خونزاده ای تا دی هغه سر ګل خان خځه وغیم چی دا هر ورځ ګل خانان وژ د افغانان وژنی تا ګل خانان رځی ته یوه ورځ لایف کړی دی تا دی موره کوس وغیم تا دی هغه سر ګل خان په خور و مور غڼ درو منډم نن دی خنزیر خنزیر ډوبه ولای دی دا انسان نه دی پښتون نه دی دی داسې پښتون په مور غڼو منډم خنزیر ډوبه ولای دی خنزیر یو خنزیر ډوبه ولای دی په دې باندې پښتانه نازي جرګې کوي و افغانانو دی خدای خاطر وکړه هغه سعودي کې چې وسه روزه دغه خلکو سره جرګې مکوه پښتون سره جرګه وکه دا خو پښتانه نه دي دا خو بړواګان دي د دوی خو پاخور او مور غړ لاړ د دې د کله چین ته لیږي کله کشمیر ته لیږي د دې پنجاب دی غړ نه پیدا که یو وزیر ویلی وای نو مونږ به ولا بخنه هم غوښتې ولا ما بخنه غوښتې وای چې او وزیر ولا مونږ بخنه درنه غواړو افغان سپک کار وکړو که یو د کوټې والا د محمود خان پر ټیپ په یو ځوان ویلی وای موږ به بخښنه ورنه غوښتې وای، جرګې مو به هم ورسره کړې وې. که د د اسپندیار د پاچا خان کورنۍ یو یو ځوان لګېدلی وای، د هغې پر ټی یو پښتون لګېدلی وای، ولا چې ما به بخښنه ورنه غوښته. نو دا خو خنځیر ده! خنځیر نه څنګه زه بخنه وغوړم دا خو د لر او بر پښتون په منځ کې نفرتونه خوروي دا خو د لر او بر پښتون قام دښمن ده په ده باندې څنګه تاسو جرګې کې نه وای جرګه خلک په انسان باندې کې نه وي په پښتون باندې کې نه دا پښتون ده کومه ورځ د پښتون په ننګ توره تړلې ده چې تاسو جرګې پکې نه وای و د پښتونخوا خلکو و تاسو هغه مور وغیم چې تاسو یې ملاتړ کوئ کومه ورځ دې تا په درد ژړلي منظور پښتون چې په په زرګونو زرګونو پښتونخوا خلک د افغانستان خلک یې ملاتړ کوي کومه ورځ یې چې منظور پښتون زنده باد کومه ورځ یې ویلي دي چې دا وزیرو نه بومونه واچول دا ظلم وشو کومه ورځ دا غندلي دي کومه ورځ تاسو په درد باندې ژړلي دي دا خو د پښتون قام دښمن ده دا خو د پښتون قام نموس ته کنځلې کړي دا خو د پښتون په وجود کې پټونه اچوي دا خو لر و بر پښتون قام ذلیله کړی دی دا خو وجب القتل ده دا خو باید پښتونخوا نیمه نشي دا خو باید په په په سعودي عربستان کې د پښتونخوا پښتون باید راپورته شي ان پی باید راپورته شي منظور پښتون باید راپورته شي چې دا قتل کوي دی مونږ پښتون په قام پورې تړاو نه لری دا د هیره منډی بچی دی دا نه پنجابی دی نه پښتون دی نه یو شی هم نه دی دا په دی تاسو جرګی کې نه وای تاسو شرمیږی نه پښتنو څومره درانه درانه پښتانه به دی د جدی نه رغلی وی د مدینه منوره نه به رغلی وی د بل ځای نه به رغلی وی مونږ ته درد سر جوړ کړی دی و تا په مور غڼو منډم خونزاده و تا هغه خور وغیم چې تا ته په کور کې ناسته ده و تا هغه ښځه په دې زوی وغیم و تا هغه سر ګل خان مذهب وغیم ای تا دې هغه سر او ای دې پښتونخوا خلکو و تاسو مور وغیم تاسو ولې دوکه کېږئ مونږ خو تاسو ته زړه کې ځای درکوو مونږ خو تاسو په درد ژړلي دي موږ تاسو په په په هرې جلسې د منظور پښتون دی پښتونخوا ده و په مور دی غنو منډم ته خو دومره سوچ وکړه چې د افغانستان پښتانه په امریکا کې په کاناډا کې په افغانستان کې په عربو کې په اروپا کې په ټوله دنیا کې تا ملاتړ وکړو تا خو تا سره ضد نه لري دا خو د تا دښمن را چپه کړی دی د ما دښمن را چپه کړی دی په دې تاسو جرګې کوئ دې ګلخان ته ووایو ته تا خور وغیم دې تا مور کې ګوتې واچوم دې تا خور کې ګوتې واچوم د هر ورځ چې د وزیرو جنازې روانې دي د افغانستان خلکو جنازې روانې دي دا پښتانه نه دي دا انسانان نه دي یوه ورځ یې د ټویټ پې کړی یوه ورځ یې د غندلي هغه څوک چې وژني ته خو هغه ته زندهباد وایې ته خو ماته دهشتګرد طالب سپوټوې چې شپه ورځې دې ما لر و بر پښتون قام ذلیله کو دې ما تاریخ پرهنګ یې وشرمولو دې ما پښتو یې وشرموله یې ما پډګه یې وشرمولو ته ماته دهشتګرو ملاتړ کوې وه تاغاغاغاغا سر ګل خان په مذهب غڼو منډم وه تاغه ورته وغیم وه تاغاغه ګټونکی وغیم چې څوک دې ما نه ګټي. اتاغ ګټونکی وغیم او اخوندزاده دی ما ځاځای دی ویلی خرپولی دی غیڼ په زور یې ویلی دی په غړ په زور مې ویلی ما ورته ویلی چې وی وه سپی غوندی وه وی څه کوی وه افغانانو په دا ریاست کې وه وزیرو غیرت به نه لری کنه میندې به مو پس ورکړی وی که غیرت ونه کړی اتا دی وزیرستان کورونه ړنګ کړل ما دی افغانستان کورونه ړنګ کړل غیرت به نه لرئ وزیر او مرتدین به وئ که تاسو هیله پرې وکړه پرتوګ څه چې چې مرچک په کونه کې ورومنډئ مرچکي ورومنډئ دغه څه جرګې کې نه وئ د ما د ځدراڼ قام نه یو دروند پښتون رغلی دی ورته د جدې نه د مدینې نه رغلی وئ زه جرګه کوم چا سره جرګه کوې او پښتونه. وافغانه وزه درړ چا سره جرګه وکو جرګه خو خلک پښتون سره کوي دا خو د پښتون قام دښمن ده دا خو د پښتون قام د تبعه بنسټ کې خودونکی وو ده خو نه پښتونخوا پښتانه پرېښول نه افغانستان نه نه د یو د هیڅ هم نه دی په دې جرګه مه کوئ په دې جرګه مه کوئ دې دغه ګټونکی وغیم دا څوکی چی ګټی چپه کوئ پښتونخوا وزیرو ته زه وایم سر ورنه وئ په دا په اورمیږی وئ اورمیږ پی ماتوئ اورمیږ پی ماتوئ وئ د دوی په مورغڼو منډم زه خو ولا دې تمه ده یم هو ګټونکی دی وغیم ګل خانه تا به مانه څوک وګټي تانه خو هغه مریم نواز دی که چه دی هغه پنجابی دی د نواز شریف لور تانه پنجابی ښه ده دی مانه بخنه وغوښته تانه زه پنجابی ښه ګڼم تانه زه اسرائیل ښه ګڼم تا تا دا جرګه ختمه کړئ که نه په خدای رسي سبا لایف درپسې راځم په دا جرګې کې مو غڼ دروایم ولا په بله مې دې قسم وي په دا جرګې کې غڼ درته ووایم هغه څوک چې ورکې ناست دي تاسو په ټولو ښځو به بیا زه سپرېږم جرګه خلک په پښتون کې نه وي دا پښتون ده دا خو د پښتون قام د تبعه بنسټ کې خودونکی ده دا خو نفرت خوروي ما ما افغانستان کې سل نفره شهیدانیږي په دې ولې جرګه نه کینه په دې ولې جرګه نه کینی وزیر کورونه ړنګ شول په دې ولې جرګه نه کینی زه په په دې متیا ځان زه جرګه کې نه وم د دې پس کو بوینه ورنځي په دې باندې زه جرګه کې نه وم ولا که وخت په خراب کم ټول ودرېږي د پښتونخوا غ کلک پښتنو ته وایم چې د پښتنې مور شو دې رودلې دي ودرېږي د افغان سره د اسمت په نوم باندې لیونی د دې سره ودرېږي سپورټ یی کړئ سعودی حکومت ته وایه چی ددهشتګر وو ثبوتونه ورته وړاندی کړئ بلا ویلی یی ورشی سمدستی محکمی ته ددافغانستان سفارت په وړاندی ودریږی سفیر راونیسئ کش یی کړئ محکمی ته یی کش کړئ چی رپورټ پی وکی ددهشتګر وو سعودی حکومت دسعودی علماو په دی باندی فتوا ورکړی ده چی دا جنګ ناروا ده. مونږ پښتونخوا پښتون سره هیڅ مشکل نه لرو هغه پښتون چی دغه ګل خانان دا دا بی فرهنګه خلک بی هویته خلک سپورټ کوی دا دا دهشتګر دی دی هغه په مور غړو منډه لایف کی درته وایم هر هغه پښتونخوا پښتون چی دا اخوندزاده سپورټ کوی دی ده ملاتړ کوی دی ده ښځه وغه دا دهشتګر دی دا قتل کوی. وزیرو تکړه شه دا مو دې ننګ وخت ده دې دې دې مردګاو منظور پښتون ته کنځلې کړې دي دې مردګاو پچاخان پرټې ته کنځلې کولې دې مردګاو محمود خان ته کنځلې کولې دې مردګاو اشرف غنی ته کنځلې کولې دې مردګاو د افغانستان پښتون قام ته کنځلې کولې دهشتګرې سپټول دا پښتون نه ده دا دا دا دا مردګو ده دا دا حرمونه ده تر ده مونږ پنجابی ښه ګڼو په من حیث د افغان وایم د نوز شریف لور زه درناوی کوم ولا جرګې ورسره کینوم ولا خبرې ورسره وکم نو داسې شي سره زه جرګه پې کینوم په دې متیازن باندې جرګه خلک پښتون باندې کینوي دا پښتون ده ته خپله سوچ وکه دی پختونخوا پختونه دا پختون ده ما خو چی منظور پختون ته کنزلی کړی زه اقرار کوم په دی می ورته کړی چی نور عدم تشدد نه تیر شه کورونه درته ونړول ما کور ړنګ کو ټوپک ته لاس کا په دی می ورته کنزلی کړی دی په دی می ورته ما سپورټ هم ورکړی دی کنزل می هم ورته کړی په دلایل می ورته کړی دی ما چې اشرف غنی ته کنزلی کړی په دی می ورته کړی چې طالبان مخ وشي کوه دا د مونږ دښمن ده په دې مې ور په دې مې نه دي کړي ما اشرف غني هم سپورټ کړی تاسو ټول شهیدان یې دي منظور مې هم سپورټ کړی دې هر پښتون مې سپورټ کړی دی زه خو د غوندې مردګو نه یم دا خو مردګو ده مردګو باندې جرګې کینوي دا خو دپښتون قام دښمن ده دا خو جیل ته پی واچوی چی زندان کی ورود شی مردار یی کړی پښتونخوا کی دنه خو مونږ اور واخیستو دنه خو دمونږ پوزی ته رغلی یو دنه خو دپښتونخوا او دافغانستان نموسونه هره ورځ لوټ شول ده ددلاسه خو مونږ مونږ ته تاجیک پیغوره کوی ګل خان تا نه منی ګل خان ویډیوګانی ماته په ژبه می شریک نه ده. په وطن کښې مې شريک ده تاجک ماته پيغور راکوي هزاره ماته پيغور راکوي زه په تا غيرت کوم پښتونخوا پښتونه همدغه عصمت ځاځی چې دغه ګل خان یې ډبولی زه ویډیو درته شیر کوم د منظور ملاتړ یې کولو منظور د پښتونخوا دی تاسو تاسو خپل دوست وایئ خپل دوست په مقابل کې لیپونه کوئ ګل خان چې د پښتون قام دښمن دی د هغه سپورټ کوئ په غبرګو سترګو ړنده شئ الله مو تباه او برباد کړه د پښتونخوا خرو ځناورو حیوانان په تاسو باندې ډیر شرف لري که تاسو حیوانان نه وای تاسو په وینو به پنجابیانو تجارت نه کولو که تاسو حیوانان نه وای تاسو نه به دهشتګر نه جوړول که تاسو حیوانان نه وای تاسو به د خپلو مشرانو ملاتړ کړی وو که تاسو حیوانان نه وای دا دا عمران خر دا پښتون نه دی دا دا دا دا پنجابی دی نیازی قام سره تعلق لري په تا کې دربنډلی دی خان نوم یې ورکړی دی وای دا پښتون دی څه شي پښتون دی دوه خبرې په پښتون نشي کوی دا پښتون دی د داسې پښتون مور وغیم چې خپله ژبه یې نه وي زده وه ګل خانانو وه دي پښتونخوا خلکو دي سړي زمن شئ کنه والله په بله مي دي قسم وي که يو پښتون هم رانه وګرځي پښتونخوا کي والله که د افغانستان دولت دي ما ملاتړ کوي ومي دي کي کنه ټولو افغانانو ته وايم چه همدا پښتونخوا خلک رځي ما او تا وژني ما مات ما سره ودريږئ چندي واچوئ چه زه خپله دي کويټ نه سفر وکم هندوستان ته انډیا ته ووایم، مودي ته ووایم، تر خوټو یې ونیسم چې راځه پۀ دوی په مور ومنډم. وژنو یې یا با ته بمونه راکه، وسلې درنه خلم، ولا چې زه پۀ دوی ورګې کوم، که دوی کې ما پۀ دوی ونه کړو، ای زه به پښتانۀ مور نه وم راوړی، زه به یوې ډمې نه شوی وم. اما پښتون قام ته دې اور واچولو، اما پښتون. پښتون قام جنازې روانې دي ته ماته اس آی سپوټوې ته ماته بجوا سپوټوې دي بجوا خلاف خو دي دي مریم نواز لور ده ده ده ده ده مریم نواز دي خپله ویلي وای په مونږ باندې نه اهل خلک بغیرته خلک واکمنان شوي دي دي افغانستان نه بخنه وغوښته وای دا بجوا دا عمران خان دا په حکومت دارۍ نه پوهیږي د چین نه بخښنه وغوښته د چین دیپلوماټان وژل شوي وو د چین انجینران وژل شوي وو د افغانستان دیپلوماټ بیزتی وشوه یو پنجابی دی هغه خپله وایي وایي دا دا نه اهله دي دا وایي بغیرته دي دا د پاکستان د خلکو استازیتوب نشي کوی بخښنه یې وغوښته په په میلونو میلونو پنجابیان ورته ناست او ته ګل خان راځې دی بجوا سپورټ کوې پنجاب پای نه کوي دی جو خپل بجوای دی بجوا په په په پنجاب کې یو کام ده خپل بجوګان سپورټ نه کوي خپل خپل پنجابیان سپورټ نه کوي ته سپورټ کوي تا په مور خر واچو بیا کوم د سې دی ویاړ کاری کړی بجوا چې شه دی ویاړ کاری کړی وزیر کورونه یې ړنګ کړل د پښتونخوا کورونه یې ړنګ کړل افغانستان کې دهشتګردي کوي کوم د سړیتوب کار یې کړی دی چې ته ورته مسلمان لقب ورکوې مسلمان به دا شی وي د داسې مسلمان په ښځه خر واچوم نو تر تا بې غیرته ګل خان زه پنجابۍ ډېره ښه ګڼم هغه مریم نواز زه په منحیث د افغان چی دی بخښنه غوښتی دی زه بخښنه ورته کوم خاص دی هغو پنجابیانو چی دی باجوا دی ترهګر دی دی ترهګرو په خلاف یی غږ پورته کړو چی دا دی پاکستان استازیتوب نشی کولی زه بخښنه هم ورته کوم ولا په بیل سترګی هم په مچو کوم چی افرین دی وی ته اصلی مسلمانه یی دی نواز شریف لوری پنجابی دی زه وروره مننه ورنه کوم ته تون دي ځان ته وایه په مور دي خر واچوم و په مور دي خر واچوم و ګل خانه تا غه خور مور وغیم چي تا نه نه پښتونخوا په کراره دی نه افغانستان در نه په کرار دی څوک دي سپی نه بولي په تا جرګه چا کینولې دی هغه په مور منډم جرګه چا په کینوله هغه افغانستان خلکو ته وایم چي مه کوی و دي خدای خاطر وکړی جرګه خلک نشنلیانو سره کوی جرګه خلک محمود خان سره کوی جرګی منظور پښتون سره وکه چی پښتانه دی دی متیزن باندی ته جرګه کینوی شرم نه درته دریږی څه خه به ورته را روان وای مه کوی نوره خبری ورباندی وی ډبوی چی چیرته ګل خان ګوری په موری ورمنډی دا نه پښتون دی نه پنجابی دی نه بیهویته شای دی دا دا هیچ شای هم نه دی معلوم ژبی پاکستان پښتون ته هیڅکله دی پاکستان پختون نه ته هیچم نه پاکستان پختون پارټی لري محمود خان ده اسپندیار ده منظور پختون ده دا دی پاکستان پختانه دي ته چا پختانو کې حساب کړي هغه زیرو زیرو سیون هغه مور چې کومه ده علي شمور اجان حبیب ته وویل ته چا پښتنو کې حساب کړي پنجابیان ملنډې پی وایي په دغو خلکو باندې پښتنو موږ ملنډې پې ويو په ګل خان باندې منظور پښتون ډله ملنډې پې ويي تاسې ورشئ ګيله من ليپونو ته کينئ ملنډې پې ويي پښتونخوا خلک ګل خان دی ګل خان دی شعرونه پسې جوړوي دا بيان په دې بيان موږ جرګه وکړو یو کلک پښتون دی خو زه جرګه وکم چې پښتو ښې زده وي دا خو یو تیک وایي دا دا دا دا چا څه رقم پښتون دی د ده په مور غړو منډم د ده پښتون د ده په هغه مور غړو منډم وه چی څوک یی ملاتړ کوی دی پختونخوا پختون دی هغه مور وغیم دی عصمت ځاځی خو منظور پختون دی وزیرستان کونډ یتیمانو سپورټ کور یو سپورټر یو په درد دردیدلی و په غم ژړیدلی و ویډیو یې زه درته سپو درته شیر کم ان دی ځاځی چې دا ګلخان ډبولی دی همدې ځځې چې تاسو کنځلې ورته کوئ په جېل کې دی او دې د پښتونخوا پښتنو ملاتړ کولو د منظور ملاتړ یې کولو د اسفندیار ملاتړ یې کولو د محمود خان ملاتړ یې کولو لر و بر یو پښتون یو افغان چیغې ویلې ولې یې وډبولو شخصي دښمني وه ورسره نه په څه شي باندې ډبولی په دې ډبولی اشرف غنی که اشرف غنی ته کنځلې کولې وای د مور وغیم منظور پښتو هغه ته نجیب ته کنځلې کولې وای د مور وغیم جنرال رازق ته کنځلې کولې وای د مور وغیم د افغانستان ملي اردو ته کنځلې کولې د افغانستان ولس ته کنځلې کولې کوم سړی د په روغ او خوله پرېښولی دی ته خو ما ته وایه چې دې ملاتړ کوي یو پښتونخوا ګلخانه وای د شوده بچیه و بی هویته و بی فرهنګه هو و مردګه وه په چی شی ملاتړ کوی ته خو یی ماته دلیل وښیه کنه چی په دی شی ملاتړ کوم ته خو ماته یو دلیل را وړاندی که چی زه جرګه په کینوم خبری پی وکم دی دسی مردګو زه ملاتړ وکم ته یی ملاتړ کوی چې هغه لر و بر پښتنو کې نفرت اچوي ته د داسې مردګاو ملاتړ کوي چې تا پښتونخوا مشران ښکنځي ته د داسې یو مردګاو ملاتړ کوي چې لر و بر کې بې اتفاقۍ جوړوي تا د وزیرو جلسې ونه لیدې تا په د کوټه پیښور کې جلسې ونه لیدې چې په په میلیونو میلیونو خلکو په چیغې ویلې چې لر و بر یو افغان لر و بر یو پښتون لر و بر یو وجود لر و بر یوه وینه تا په د امریکا کې په د اروپا کې خو د خلیج کی جلسه نه ګوری چی افغانستان پښتانه ورته وایی چی ورونه می یی عارف وزیر شهید شو غیبی جنازی افغانستان کی ونه شوی په اروپا کی ونه شوی په کوم هیواد کی ده چی مونږ یی ملاتړ نوی کړی ته راته وخه ته خو یو ماته وخه چی هلته ملاتړ نوی کړی نو زه خو دی پښتونخوا دوست یم ته څوک یی چی ته په مونږ کی راننه تلی مچه ته څوک یې ته ته خو کام دې راوخه په کام څوک یې هویت دې څوک ده په په په په قبیله دې چا یې د چا نسل یې کوم ځای نه راغلی هدف دې څه شی دی خو ما ته یو خبرې وکړه زه تا سره جرګه وکم اندا ګلخانان د ما افغانستان کې په په میلیونو میلیونو خلک قتل کړل نه مې مکتب پرېږدي، نه مې سرک پرېږدي، نه مې مشر پرېږدي. تا سره زه جرګه وکم قطعا زه جرګه نه کوم هر کله چې شپږ میلیونه ګلخانان زه قتل کم پښتونخوا کې په قتل ورسو مردار کم بیا به زه تا سره جرګه کوم ما خو وشته نه ما خو مردار کړی نه ما خو خالص په کوتک ویلې تا خو زه وژلی یم ته راشه ته پښتانو خبرو ته کېنه ته ما سره جرګي وکه وای پړ مې کا مړ مې کا پړ مې کا مړ مې کا تا خو زه وژلی یم ته خو په ما کې دهشتګردي کوې ای تا پنځه زره ګلخانان طالبان ګډ وډ په ما سره په لوچرخي جیل کې اوس هم پراته دي پنځه زره مې آزاد کړل پنځه زره اوس هم په جیل کې لرم ته خو دهشتګرې په تاسې جرګه وکم ځان ته عیب ګڼم عیب شرم یې ګڼم شرم یې ګڼم چې زه داسې مردګاو سره جرګه کوم جرګه خلک پښتون سره کوي جرګه د پښتنو یو رواج دی او کلتور دی چې کله مشکل راشي پښتنو په منځ کې نو جرګې منځ سره ول دا پښتون دی دا چا پښتنو کې حساب کړی زه به منظور پښتون لایف راولم یو منظور پښتونه و اسپندیاره و ولی خانه و محمود خانه دا پښتانه دی پښتون خو ته زه دی په رسمیت پیژنم چې ته پښتون یې د افغانستان کې چې مونږ جنگ کوو په ډیرانلین باندې جنگ کوو د هغه پښتونخوا پښتانو ملاتړ کوو چې هویت یې افغان دی د احمدشاه ابدالي د خوشحال خان خټک د میرزلي خان نسل دی تا خو تا تا دې پاره زه پښتونخوا لر او بر خو تاسو څه نه وایم ته خو بې هویته یې وځه زما دې خاورې نه وځه ولا که دې پښتونخوا کې پرېږدم وځه جرګې کې دې غڼو وایم تا سره زه جرګه وکم دهشتګرو سره جرګې کېږي. وزه ده دي دي پښتنو خاوره ده دا دي افغانانو خاوره ده دلته دي ونه ګورم پښتونخوا کي واړه پاټک باندي تا مور دي دشتګر وغیم ولاکه دي پنجابیان هم پریدي ولاکه دي یو یو قام دي ولاکه پریدي ځکه پنجابیان نر خلک دي. پنجاب به تا څنګه پرېږدي؟ تا چې خپل قام ته لغته ورکړه، تا چې خپل هویت ته لغته ورکړه، په لغته دې وویلو، تا چې خپل نسب ته لغته ورکړه، نو ته پنجابي ته هم وفاداره نه شې پاتې کېدای. تا نه پنجابی خلي ګلابه، نه دې سندی خلي. تا به مونږ ټیم غوندې چتوو، سمندر ته به دې اچوو. که اصلاح کېږئ، اصلاح شئ، که نه یو وزیرئ، وزیروپسې راجیګ شئ. تا داسې یو شی ویلی چې نه پنجابی دی نه پښتون دی نه افغان دی یو شی هم نه دی داسې داسې ښه کار دې کړی دی چې والله په بله که که که په تاریخ کې داسې ښه کار چا کړی وي ډېر دې ویاړ کار دې کړی ډېر دې پهر کار دې کړی ډېر در باندې ویاړو آفرین دې وي موږ محترم سفیر صاحب ته وایو د افغانستان سفیر ته چې کیس پې کټ کا کیس پې کټ کا دهشتګردو لست ته واچوه دهشتګردو لست ته واچوه چې ګونتنمو ته وشړو د افغانستان وزیر خارجه تنج کیس پکټ کې چې ګونتنمو ته واچو سل کاله قید چمل ته زوړ شي مردار شي دا دهشتګر و د پښتون نه و دا دهشتګر د دهشتګر دهشتګرډو ملاتړی کولو دا دهشتګر ده سعودي حکومت محکمه کې چیغې وکړي پښتنو ورته ویډیوګانې ورته وښیي ورته د سعودي علماو فتوا پې ورکړې ده چې دا جنګ ناروا ده دوی د تاسو فتوا د تاسو فتوا رد کړله برعکس راغللو د سعودي د خاورې نه دهشتګرد یې سپټول پیسې ورسولې ملاتړ یې کولو دا د اسلام دښمن دی دا د بشر دښمن دی دا دا وجب القتل دی مخکې سعودي کې شرعي قانون دی ادامه کوي ورباندې عصمت ځاځی خو دهشتګر نه دی هغه خو دهشتګر په کوتک باندې ویلی هغه خو ډیر ویاړ کار کړی سعودي حکومت باید انعام ورکړي اشرف غني باید انعام ورکړي چې یو دهشتګر یې ویلی دی پښتون خو یې نه دی ویلی دهشتګر یې ویلی دی دا دهشتګر و اما ویډیو زه په کویټ کې اوسم دا در سره ډمنوډ کوم ورده کوه ته دهشتګر یې دهشتګر زه د ثبوت لرم اما ویډیو زه د کویټ حکومت ته هم احترام لرم د افغانستان حکومت ته هم احترام لرم د سعودي حکومت ته هم احترام لرم زه پښتون یم د خپل هویت د خپل افغانات د خپلو پښتنو د خپلو افغانانو نن یې هم ملاتړ کوم پرون مې هم کړی سبا یې هم کوم پوه شوئ ته دهشتګر یې دهشتګر تا باندې مونږ مونږ داسې کیس اچوو چې ته ګونتنامو ته لاړ شې ته هېڅکله پښتون نه ته هېڅکله افغان نه ته پښتون نه تا تا تا شکل دې پښتنو نه دی ته د پښتنو په په منځ کې یو نفرت خورونکی یې، ته د لر و بر پښتون قام دښمن یې، تا تا د لر و بر پښتانو د شهیدانو بې عزتي کړې ده، تا د ما د پښتون قام د مړو بې عزتي کړې ده چې ما مسلمانان دهشتګردو قتل کول، شهیدان کول، تا ورته زنداباد ویل دهشتګردو ته، ته رسمي دهشتګر یې. ته ټروریسټ یې ته ته ټروریسټ یې ټروریسټ منظور پښتون باید لای پر باندې راشي باید په عربي ژبه پښتونخوا پښتانه چې هغه عربي زده ده باید لیپونه وکړي په عربي ژبه عربو ته ولیږي چې دا دهشتګر و هغه ناپوهه خلک چې د ده ملاتړ کوي هغه ګلخانان هغه بی ګناه دی هغه بیچاره ګان هغه لیپونه چی کوی هغه ګناهګار دی چی هغه لیپونه کوی هغه ټرګیټ کای چی لر او بر پښتنو کی نپرت خوروی دشتګردی کوی دشتګردو ته پښتانه هڅوی هغه ټرګیټ کای هغه ګل خانان چی نپوهه دی دی د ملاتړ کوی هغه په څه خبر دی هغه کمکلان هغه په څه خبر دی هغه په دی په دي غريب ملاتړ کوي چي ولا ما پاکستاني ويلي ده يا ما پښتوني ويلي ده هغه په دي څه خبر ده چي دي دهشت ګرد سپوټول هغه په دي څه خبر ده چي هغه منظور پښتون ته د دي ما لرو بر شهيدانو ته کنځلي کولي هغه غريب په دي څه خبر ده چي عريف وزير ته کنځلي کولي هغه په دي څه خبر ده چي عثمان لالا ته کنځلي کولي مونږ شهيدانو ته کنځلي کړي او پښتونه دا خلک ټرګیټ کوي چې د لای پردي جنحبي پښتونخوا کې مه پرېږدئ پښتنو دا دهشتګر دی د ایس آی ایجنټ دی دا د ایس آی ایجنټ دی دهشتګر دی دا جنحبي د پښتون قام پورې تړاو نه لري ما سره شخصي کې غږېدلی وای وطن دوسته په والله بالله که زه پښتون وم مالې ته څوک وایې زه دي پنجاب جټ قام سره تعلق لرم پښتو مې زده کړې وایې تا پښتانو باندې کرکټې کوم ای تا پښتانه ګرد ګډوم ای تا پښتانو نه مې دهشتګر جوړ کړي ته دا وګوره دا مردګاو دا بيدينه جان حبيب هیره منډی په خلاف لایف نه کوی په خپل پنجاب کی دا خو جاټ دی په قام باندی هیره منډی کی لایف نه کوی رغلی دی هغه یوه پښتانه بیچاره رانیولی دی هغه زیرو زیرو سیون په نوم د هغه بیزتی کوی شر جوړوی پښتنو کی نفرت خوروی پښتنو کی افغانستان ته کنځلې کوي منظور ته کنځلې کوي محمود خان ته کنځلې کوي اسپندیار ته کنځلې کوي داسې د پسدګر دي وه دي دوی خور و مور وغيم وه تا ګټونکی وغيم وه زنګ شه زه ماما يم زه تا سره چي جواب وکم ماما يې دي ماما په مور غړو منډم دي ماما په مور غړو منډم. ماما یم د ماما ښځه وغیم ته ماما نه یې ته دهشتګر یې تا سره مونږ خبرې نه کوو تا باندې مونږ قانوني کیس جګوو مونږ سفیر صاحب سره خبرې روانې دي تا مونږ نه معافوو ته دهشتګر یې په تا مونږ ثبوت لرو تا ویډیوګانې موجودې دي تا دهشتګر سپوټوال ته ته ته ټروریسټ یې ته د سعودي حکومت خلاف روان وې ته د افغانستان دی دلرو بر پښتانو په خلاف روان وی حتی پاکستان حکومت دا په خلکو دهشتګر سپوټوی په خوله نه وایی چی مونږ دهشتګر سپوټو ته دی پاکستان حکومت په خلاف هم روان وی باجوا چی دی پردی تر شا دهشتګر سپوټوی دی وایی وای مونږ دی دهشتګردو خلاف تا په ښکاره دهشتګرد سپورټ کړي دي تا د پاکستان حکومت په خلاف پلوسی هم تا تا تا خلاف قدم ایښی دی تا د افغانستان حکومت د سعودي حکومت د د د ټوله دنیا حکومتونو په خلاف تا پښه ایښې ده ته ټروریست یې ټروریست وې ته په ټروریست کیس کې ځې ته ټرورست ټرورست دلته امریکایان اوسي په کویټ کې ولا په بل مې دې قسم افغانستان کې امریکایان اوسي به د افغانستان وزیر خارجه د ټروریست کیس پکټ کی دا ټروریست ده دا باید ګونتنامو ته واچول شي دا مونږ سعودي زندان کې نه غواړو ګونتنامو ته امریکایانو ته معرفي کړئ ناټو ته معرفي کړئ چې دا ټروریسټ وو سعودي حکومت ته معرفي کړئ چې ګونتنامو ته ولیږي ته دې پرېښودلو نه ته نه دې ماپولو یې نه دې پرېښودلې دغه دې مونږ ځوان چې ټروریسټ په کوتکو باندې ویلی دی د دې خلاصون زر تر زره درنه غواړو د افغانستان سفیره په قانوني ډول یې درنه غواړو، په استقبال یې درنه غواړو، په ویاړ یې درنه غواړو. یو مجرم، یو ترهګر یې ډوبولی دی. سعودي حکومت په دې کې پاتې راغلی و. یو افغاني، یو پښتون ټرورېسټان ورته ډبولي دي. دا ټرورېسټ و. د ما ویډیو سعودي حکومت ته ترجمه کړئ. په عربۍ ورته وغږېږئ چې تاسو باید که چیری تاسو ټروریسټانو ملاتړی نه وای سعودی حکومت ته وای نو دا ټروریسټ وو مونږ ثبوت پی لرو ثبوت ورته وړاندې کړئ ثبوت دلته ثبوت چلیږي دلته قانون موجود ده دلته ګلخانی ملخانی نه چلیږي چې توبه نه وی وستی چې چې چې ګلخانانو لیپونه نه وی بند کړي چې چې چې خلی په کونې توبه نه وی وستی تر هغه پورې معاف نه کړئ تروريستو کې استه واچوی دهشتګردو کې استه واچوی چې نه پاکستان حکومت پښتنه وګي نه نه بل پښتنه وګي دا دهشتګرو زه ثبوت یم دا دهشتګرو لیپونه په ثبوت دي ویډیوګانې لرو چې دهشتګر یې سپورټ کړي دي ویډیوګانې په لرو ویډیوګانې سفیر صاحب سعودي کې چې سفیر یې د ویډیو ورته ورسوی ورولیږی په واټساپ کی ورولیږی چی ما خبری واوری د افغانستان اتمر وزیر خارجه ته وایم د ما پیغام واوره کنه ولا په بیله می دی قسم وی چی بیا به مونږ لر او بر پختون قام د دی افغان دولت په خلاف رزو ما دولت شپه ورځ ټروریستو سره جنګیږی د ما دولت شپه ورځ ورسره په جنګ ده نو افغان دولت باید د ټروریستو کیس جدا جدا حتمن باید پی کش کی ورکه دشتګر ولس دشتګر ده مونږ لرو بر پښتانو کې دشتګر نه منو دشتګر هم پښتونخوا پښتنو ته زلر رسولای هم افغانستان پښتنو ته دا نړۍ د پاره سرطان ده هیڅ هیڅ یو حکومت هیڅ یو انسان هیڅ یو بشر دې دهشتګر ملاتړ نه کوي بې غمه ګرځه ګل خانه تا کوستې شګاړې وغیم تا کوستې شګاړې وغیم تا څوک نشي ګټای بجوه دی ولا که وګټي چې زه ټوریسټو کیس در باندې واچوم بجوه دی ولا جس پاتې شي دې کیس څه څه فکر دې کړی ګلخانه تا تا افغانانو ته بسیواده فکر کړی چی دا بیسواده دی دا نه پوهیږي نه افغانانو ته مبارزین ناست دي پښتونخوا لرو بر افغان ولس ته مبارزین ناست دي ولا داسې د ټروریسټو کیس ته واچوم چې سترګې درنې وتړي د سعودي حکومت ګونتنامو ته دې ولېږم یارف ولا مارف لازم صدق کلام مل شیخ مل سعودیه لازم صدق کلام مل هو هو موجود هذا پاکستانی موجود اقامه مل هو مل سعودی هو هو هو سپورت شنو داشت ګر هو سپورت داعش هو ارسل پلوس حق داعش حق طالبان. ټیک ټاک پی برنامج مل هوا اثبات موجود په انګلیسی ژبه و د اروپا مبارزینو په انګلیسی ژبه تر ورته وغږیږي سعودي حکومت ته په ټویټر وغږیږي دا ټروریست وو ټروریست ځای چې ده زندان هغه لاک چې دا ټروریست ډبوله بې ګناه ده هغه ته مونږ انعام غواړو د سعودي حکومت نه سعودي حکومت په دې کې پاتې راغلی و چې ټروریست ونیسي دا افغان زمري ټروریست په کوتکو باندې ویلی باید استقبال یې وشي باید ملاتړ یې وشي باید تشویق شي د سعودي حکومت نه دا ټروریست و دا ښځه د ګلخان وغیم ټروریست بچیه د لر او بر پښتون قام لر او بر افغان قام په جنګ اچوي ټروریست وپټوي سعودي دی خاورې نه ټروریست وپټوي دا خو پاکستان نه ده دا خو سعودي ده دا خو ټروریستو خلاف دي ته دلته دهشتګردي کوي دا دا دا خلیج دولتو ته خطر جوړولی شي دا خلک خلیج دولتونه ورته یاد کړئ په انګلیسي ژبه یاد کړئ چې دا ټروریست و دا دا سعودي ته دا دا کویټ تا دا دوبۍ تا دا قطر تا دا بحرین تا دا دا ټروریسټان دی دا ګل خانان دا کوم چې میډیا کې لایپ رزي ټروریست سپورټوي دا دلته هم خطر جوړولای شي څه فکر دې کړی ته ماته ټروریست سپورټوي تی ما افغانانو ته کنځلې کوي تی پښتونخوا مشرانو ته کنځلې کوي زه تا معاف کم زه تا پرېدم خوشحالم ته جګ جګ جګ بړبړم ته کوي زه دی ویلی یم ته باید زندان ته لاړ شې ته سم نه یې لګېدلی دا ځای ګونتنمو زندان دی ګونتنمو ګونتنمو ته به ځې ته تا څه فکر کړی څوک به دې ګټي منظور به دې وګټي والله که دې وګټي اسپندیار به دې وګټي والله که دې وګټي محمود خان به دې وګټي والله که دی وګټي څوک به دی ګټي پنجاب حکومت به دی وګټي نشي دی ګټای کی زه ټوریسټ کیس در باندې واچوم بچوا به ورته جس پاتې وي دې کیس ته سفارت به خپل سفارت به در باندې شرمېږي ولا در باندې شرمېږي وو تا حکومت وای د پاکستان دا د د ترهګر حکومت دی وای د پردې تر شا ترهګر سپوټوي په خوله وایي چې موږ د دهشتګردو خلاف یو نشي ویلی چې موږ د دهشتګردو ملاتړي یو پردې تر شا خو ملاتړ کوي اما په خوله په میډیا کې دا خبره نشي کولی ډریږي کونه دغسې کېږي د بجوا کونه ټینګه که بجوا بجوا به دې ورته عجز وي چې تا ورته بجوا غفوري زندهباد ویل دې کیس ته به دې بجوا عجز پاتې شي بجواب وجو دا خو ولا چی چی امی پرتوګ ورنه ویستو پاکستانی نه هم په ګونتنامو کې ورننتو څه فکر دی کړی خلک خره دی خلک خره نه دی موږ خل موږ وخه نه خورو موږ انسانان یو موږ میډیا لیدلې دنیا مو لیدلې تا دې مور کوس وغم خوشالم ته ګل خان ورته خوشاله ای اخندزاده ګټو به دې وي تا مور دې ګل خان وغیم دا خو ټروریست دی ته چې ټروریست ملاتړ کوي ته به هم ځې ته به هم ځې درو به جیل ته ګونتنامو ته تا خور وغیم ته ټروریست یې د خپل سفیر د لور تپوس وکړه دا وګورئ تی دا کسته وګوره وای د خپل د سفیر د لور تپوس وکړه دا دا دا وګورئ دا دا ګلخان شکل ته وګورئ شکل ته تاسو وګورئ دا کوم رقم شکل دی څه بلای په عکس باندې رسم کړی دی دا دا دا وزید ګلخان سپورټر دی شکل ته وګورئ پیرای دی پیرای کمنټونه راکوي پیریان یې ملاتړ کوي وای د خپل سفیر لور دی تپوس وکړه د ما د سفیر لور به دا به غچ در نه اخلم سفیر دی وتښتېدو کنې ولا د لور مې د تا سفیر لور مې په دوستم غولې وای درته ما سفیر خو نر و درته ولاړ و په میدان کې تا سفیر خو وتښتېدو وتښتېدو تېښته یې وکړه غولې لاړل کابل کې سوټي پاتې دي سوټي پاتې دي سوټي پوهېږي چې اوس مې لور غي ښځه مې غي افغانان په خدای په دوسته مې غیم ورته بیا به هم راځي تا سفیر دې غچ به درنه اخلم سفیر لور به ګټم خامخا به یې ګټم دې غچ تا ته افغانان نه پرېږدي ناموس باندې مونږ سر ورکوو ځان پوه که ګلخانه. د نوازی شریف لور جلسه کینولی او پی شرمیږی په خپل حکومت باندی شرمیږی نلت پی وایی وای افغانانو وای دا د پاکستان استازیتوب نشی کولی وای مونږ بخنه غواړو ویډیو یې موجوده ده بیا یې مونږ نه پریږدو د دې پاکستان حکومت هر سفیر چې راشي دا چی بیزتی مو ورونه رسوله مونږ به افغانان نو هو مو نه غوله ورته مونږ به افغانان نو بیا به رښتیا سه مونږ دی ګل خان غوندی بډواګان به چی خپل سفیر لور مو ونه ګټله رښتیا خبره ده بیا به مونږ بډواګان وو بیا به مونږ ډیر بی غیرته خلک وو چی دی خپل سفیر لور غچ درنه وانخلم خوله کی به غین درته ورکوم د سفیر لور ته د خوله کې بغیړ ورکوم تا ته به ویډیو ډکوم بیا به زه نړیوالو ته وایم چې د ما دیپلومات بیزتی کړې وه ځکه مې د ده بیزتی وکړه دنیا مې ولاکه در باندې ګرم کی جهان مې ولاکه در باندې ګرم کی داسې کار به کوم چې څوک مې در باندې ګرم هم نه کی داسې کار به کوم چی نړی راباندی ویاړ وکی لکه دی افغان چی دی پرتوګ ورنه وویستلو دی ټروریست نه نن مونږ ویاړ پی کوو که بیغیرته کار یی کړی وای یو درون پښتون یی ویلی وای بیا به ما ما ولاکه دی دی دی لیونی ځاځی ملاتړ کړی وای ما به نلت په ویلی وو داسی دی ویاړ کار یی کړی دی چی ځان پی ویاړم منظور پښتون هم پی ویاړي ولا سپندیار هم پی ویاړي ولا محمود خان هم پی ویاړي فقط ګل خان به هویت شی ور پاتې ده مونږ به دا وکړو مونږ به دا وکړو والله چې په سعودي کې هر هغه څوک چې د دې ماما ملاتړ کوي هغه ټروریسټو په کیس کې ځي خپله مزدوري کوئ پښتونخوا خلکو د ټوریسټانو ملاتړ مه کوئ په دې مونږ د دهشتګر د ټروريسټ کيس پې جګوو که غواړې چې خپله مور دې د لوږې مړه شي پښتونخوا کې نو بيا راشه د ټروريسټ ملاتړ وکړه چې تا هم ورسره واچوم تا ښځه وغيم تا خور وغيم ښه نو ملګرو لر و بر پښتانو غیرتی پښتانو انقلبی پښتانو هیڅ کله د دهشتګردو ملاتړ مه کوئ دهشتګر په نړۍ کې بدنام خلک دي د نړۍ په ټولو قانون کې خلاف خلک دي دا سعودي حکومت چې مونږ کیس په جکو په دې ماما باندې دا لاړو د ده په مور لاړو دا به نشي بچ کېدلی دا داعش وو دا طالب دی دا ترهګر دی ثبوت پې لرو ثبوت ثبوت چی کیس درته پی واچوم ثبوت سره سعودي حکومت به ورته وایي چې ته دلته دهشتګردۍ ته راغلی وې که ته او مال وې مزدوري دې کوله څه دې لپاره راغلی وې تا خو دهشتګر سپورټ کړي چې دا ویلی یې دې خو ښه کار کړی دی ته خو دهشتګر یې والله هغه افغاني ته به انعام ورکوي که ور یې نه کړو انعام یې دا به په کوس ولاړوي دا دا به په کوس ولاړه وي په کوس کته ماپ کړل ته یو شی لري د ماپ کولو دیوال راشته د ګلخانانو نور په میډیا کې د لرو بر پښتون مشرانو لیډرانو د پښتون قام سپکوي نه لاس واخلي د دهشتګردو ملاتړ نه لاس واخلي قرار کینئ کونه ولګوي تاسو مونږ تاسو باندې مونږ پښتون قام نه ګټو نه مو در باندې ګټلی نه مونږ پښتانو کې حسابوو تاسو مونږ په نشه کې حساب کړی یې چې لوی افغانستان جوړ شي تا تا تاسو ټول منظور پښتون ته ټول نمونه ولیکا تاسو باندې به مونږ تشنبونه پکو تشنبونه تشنبونه تاسو به لر او بر پښتون قام عزت کوئ بوټونه به ورته پاکوئ شرولې کې مو چوم بسونه به چلوئ دا کارونه زه درباندې کوم تاسو ته آرام ژوند زه نه درکوم بیا تاسو به تاسو به بسونه چلوئ تاسو به تشنبونه پاکوئ سرک به جوړ کوئ تاسو دغه دغه کار ده تاسو به دا وظیفه وي تاسو ټولو ګلخانانو هغه میډیا کې چې راځي هغو ته زه وایم تاسو ټول نومونه لیکل شوي دي منظور پښتون سره په کتاب کې تاریخ کې لیکلي دي ځکه تا په ننګ وخت کې د غیرت په وخت کې ټوپک د خپل قام په وړاندې راپورته کړی دی ته د معاف کولو نه یې د پښتون د جرګې په قانون کې ته د معافولو نه یې هغه عمل به در سره کوو چې تاریخ کې یاد وساتې ته ټول عمر تا بچیان تا لمسیان تا کړوسیان دا به دلته چه کوي خدمت به کوي تشنبونه به پاکوي بسونه به چلوي په مکتبو کې سکولونو کې به چوکیداری به کوي عسکری به در باندې کوم هغه عسکری به در باندې کوم په وجیب دغه نه در چوم ټریفیک کوم دي چې سره ګرمه ته ولاړ وي چې کونی نه دې ټزاري کیږي چې کونی نه دې لوګي کیږي ودرو بس تیر که بس تا به دا اشاره به کوي دا په دغه کې به ولاړ وي مردار بوټونه به دې پښو وي څلور وي ساتو کې پوه شي یو کنډک مړی به زه درکوم تا باندې زه پښتو زده کوم پښتون وایي څه ته ته په چا وخت نه تا باندې زه پښتو زده کوم چې افغانه چاته بسونه درباندې چلوم تشنبونه درباندې پکوم لر و بر پښتون قام خدمت به کوې چوکیدارۍ به کوې ټرافیکو کې دلته لاره کې به ولاړ وې کینه تاو شه اشاره بله که اشاره خلاصه که تا دا وظیفه ده هم وخت درته لیکلي دی ګلخانانو هغه عام ګلخانان نه یادوه بېچارهګان هغه غریبان خبر نه دي هغه بېګناه دي هغه کوم پښتونخوا خلک چې ماما سپورټ کوي یا بل سپورټ کوي دا غا ګناګار دي چې په د میډیا کې راځي دا غا درته یادوم دا هغه پښتونخوا پښتانه چې مونږ ورته ګلخانان وایو هغه هغه هغه معاف دي هغه بې ګناه دي ځکه هغه غریب ناپوهه دی هغه چې د یو جټ د جان حبیب ملاتړ کوي خو ناپوهه دی غریب هغه چې عمران خان ته پښتون وایي خو ناپوهه دی هغه عمران خان پیژنی اجان حبیب څه پیژنی عمران خان د د د پنجاب نیازی قام سره تعلق لري ا دومره نه پوهه دی چې په دې نه دی خبر چې دا عمران خان پښتون دی که پنجابی دی یو پښتون چې پښتو ژبه نه وي زده هغه څنګه پښتون وي وا دې داسې پښتون خو مور وغیم د داسې پښتون خو هغه کال ته مور وغیم چې پښتو یو پښتون وي پښتو نشي ویلی دا پښتون دی اجړاګانو ملاتړی شروع کړی هغه خو نپوهه دی هغه ګل خان خو نپوهه دا ګناهګار دی چې په د میډیا کې راځي دا دا مردګاو دا چوکیدار دا به زه نه پرېږدم دا تعلیم لري دا په اروپا کې اوسي دا خلیج دولتو کې اوسي اندې مردګه ورته مریبي کړی چې د عمران خان پښتون دی اندې مردګه او جان حبیب ورته خیاله چې دا پښتون دی جان حبیب پښتون نه دی دا جټ ده جټ جټ قام سره تعلق لري او د پښتونخوا نه پویا بې کپړې پښتونه او دشتګره جان حبیب په قام ایجړه هغه ده جټ ده جټ ورشه پنجاب ته جټ قام لري دلته ا جټ قام سره تعلق لري دا پښتون نه ده دا د پښتون په وجود کې کینسر بیماری ده دا کینسر ده دا کینسر بیماری ده کینسر دا عمران خان دا پښتون نه ده دا کینسر ده کینسر د پښتون په وجود کې کینسر بیماری ده دا پښتانه نه دي د خدای خاطر وکړئ د قرآن خاطر وکړئ پښتونخوا پښتانو والله په بله که تاسو سره مونږ ضد لرو والله په بله د تاسو په درد مونږ خپه یو په خوشحالۍ مو خوشحال یو د تاسو په غم مونږ خپه یو په خوشحالۍ مو خوشحال یو دغه ماما په نوم دا ترهګر چې دی مونږ افغان ویلی دی دا ګناهګار دی دا تروریست دی دا هم د تا دښمن دی هم د ما دښمن دی دا که روغ سړی وای ولکه چا ډوبولی وای نه دی روغ سړی نه دی روغ سړی ورشه ویډیو ګانی وګوره که پښتونخوا لیډرانی پریخی وی زه ګرم که افغانستان لیډرانی پریخی وی زه ګرم یو لیډر یې پر هغو پښو نه دی پریښی نو مونږ به چا ته سترګې غړوو چې زه اسپندیار محمود خان منظور ته سترګې ونه غړوم په خدای رستی په خدای رستی ټی که تا سره ما لر و بر زمزمه کړی وای چی دیاسپندیار پاچا خان کورنۍ خطیر نه وی دی محمود خان خطیر نه وی دی منظور پختون خطیر نه وی والله بالله په سم تیله که تا سره خو ما لر و بر ویلی وای ما دی قران وویل که په دا دا ډیرن کرښه ما دی تا ګل خانه که تا مشری وای که ما لس لیکړی نه وای ما دی کره نه وای که تا للو پوچ ما په تبا نه وای کړی ما دی کره نه وای که تا پیښور ما په وینو نه وای سور کړی ما دی کره نه وای که تا سوات ما په وینو نه وای سور کړی ما دی کره نه وای په والله بالله وای زه به مردګاو بوم بیا چې تا ما نه خپل کور کې هم خوب نه وای کړی و يار دي يار دي پاره خوري دي غويي غوښې اې دي پښتونخوا مشران به مونږ نه خپه شي پاچا خان کورنۍ به مونږ نه خپه شي او مونږ که اوس ويو چې مونږ پښتون پېښور په د بل مخ راړه وو کوټه په د بل مخ راړه وو محمود خان پرټه به مونږ نه خپه شي و يار دي يار دي پاره خوري دي غويي غوښې مونږ به دې چا سترګو ته ګورو که نې والله په بله مې دې قسم وي مونږ دې ښه ګورو په هر څه پوهېږو چې شپه ورځې لښکرې لښکرې راځی ماته پنجابی نه راځي ماته سندی نه راځي ماته بلوچ نه راځي ته راځې ته ته راځې ګل خانه ته ما افغانان وژنې ورځې کې سل نفره وژنې بیا هم درته وایم چې لرو بر یو افغان بیا هم در سره ژاړم په ویر دی که دا د محمود خان خاطر نه وای که دا د پاچا خان خاطر نه وای که دا د منظور په خاطر نه وای او وه که تاسو مانه بچی بچی خلاص شوی وای پښتونخوا ګیو دا به په کوس ولاړه وه بیا ژوند دی ولا کرنه کړی وای ولا هغه پیدایان می درکې ولزولی وای هغه موټر بم چودنې می درکې کړی وای چې بچای دی ولا ولا په زنګو کې چغیدلی وای مونږ چا نه کم نه یو که ته دا فکر وکړي چې د افغانستان پښتانه څه بې غیرته دي هم وژنو هم مونږ ته لرو بر وایي نه کمزوري نه یو بې غیرته نه یو تیږه ډینګوو سر ورته نیسو مونږ به د چا خاطر کوو مونږ به چا سترګو ته ګورو کنی والله بالله چې یو ووژنې یو سل در کې ووژنم یو یو یو یو ونه چې یوې وړه یوه دنه ونه ړنګه کړي په افغانستان کې انسان خو څه کوي مکتب خو څه کوي چې ونه دې همغه وژلې وای ونې پخه دې همره غورځولې وای دا په پېښور مې په وینو نه وای درته لړلی مونږ بنګړي نه دی اچولي ولا چاندې وکړو ولا دا موټر لرم دا خرڅ کړم موټر بم پې واخلم درشم پېښور کې درکي ورځوم که درکي مې نه ورځولو پښتون به نه وم، افغان به نه وم، مسلمان به نه وم، خو موږ د چا سترګو ته ګورو؟ هغه سترګو ته ګورو چې وايي لر او بر یو پښتون، یو افغان، هغه ته ګورو، یخ خاطر کوو. والله بالله چی دیاغو خلکو خاطر کوو چی هغه پښتانه دی هغه دی پښتون په درد پوهیږی هغه دی پښتون په نسب پوهیږی والله چی دا دیمغو خاطر ده کنی والله په بیلو ګل خانه دا خو سعودی خیه چی کونی کی ډنګونه درو منډل افغانانو که پیښور کی په تا کی ډنګونه ونه منډل کنه ای دا دا به په کوس ولاړه وي پیښور کې سوات کې کډر کې وې نه منډلې ډنګې دي افغانانو دا به په کوس ولاړه وي تاریخ وګوره دا یو زدران و ببرک په نوم ببرک خان زدران د ده یو زوی و، سید اکبر نومېدو، د پاکستان د ایس آی جاسوس و، اوري به یې تا استخبارات دا خبرې، په غونډه کې ناست و، د افغانستان نموس بیزتي وکړله، لیاقت علي خان په د ټنډ یې وشتلو، دما د افغانستان جاسوس هغه خپل جاسوس نه هم ډاريږه هغه بد طالب چي زه کنځلي ورته کوم هغ نه هم ډاريږه چي ناموس بيزتي ورکي دربندي راړوي کلشن کوپ کتي غلبيل غلبيل وانه چوالي ګل خانه ده هغه طالب هغه افغان طالب کتي غلبيل غلبيل نه کړي ده چي ته ورته ناموس پيغور ورکي چی ښه دی جاسوس هم دی ښه دی روزل هم دی که په تا کلشینکوف را وانړولو تیب غلبیل غلبیل نه کړلی د سید اکبر زدراڼ غوندی چی تال یی کتیلی خان د تا وزیر او صدراعظم یی په تمانچه بندی ویشتلو په د مزغو یی ویشتلو مردار یی کړو په غونډه کی اسلام اباد کی څه فکر دی کړی دی. چې په غضب شم نو نو څه دې ځای پورې غر څه دې سره پورې غر بیا خو دې نه پرېږدم خو مونږ به چا سترګو ته ګورو مونږ دا هم کوی شو چې موټر بم در واستوو مونږ دا هم کوی شو چې سبا د موټر خرڅ کم په خدای موټر بم در لېږم پېښور سوات کې دې بمونه چاودوم ولا چې خپله ونه لرم مودی غوټونه نیسم مودی نه خلم در لیږم ای ولا چی دا هر افغان تاسو دی پاره انتحاری بم جوړ شوی دی په تنګ کړی مو دی افغانان وای پړسه کی متل دی وای تنګ او مات به جنګ او مات تنګ کړی دی دی خلک پوزی ته در نرغلی دی سړی زمن شای کنی بیا ولا کنی اسپندیار خاطر وکو نه ولا که منظور خاطر وکو نه ولا که محمود خان خاطر وکو مونږه به د پښتونخوا په لیډرانو باندې غږ کوو محمود خان باندې غږ کوو په اسپندیار باندې غږ کوو په ولی خان باندې غږ کوو په شیرپاو باندې غږ کوو په په منظور پښتون باندې غږ کوو چې د سپي در وتړی د سپي در وتړی هسې نه چې بیا مونږ بل بل غیر ورکو بیا به پښتو هم پاتې وي بیا به افغانت هم پاتې وي هر څه به بیا پاتې وي بیا در لیږم دهشتګر که ېما حکومت د ما ملاتړ ونه کړي په وله بله مې د قسم وي چندې واچوم دا څومره اروپا کې مبرزين دي په خدای رستي چې دا به ټول ما سره درېږي چندې به اچوي د افغانستان څلوېښت مېلونه خلک چندې به اچوي په خدای درلېږم به ېې ځکه قصاص په قصاص روا ده ما ته پنجابی نه راځي نه پنجپي سره بيا کار لرم نه سندي سره کار لرم نه بلوچ سره کار لرم ټارګېټ مې بيا ته ېې. د ډېرو لږ مري د کمو کم مري دا مه وایه چې زه ډېر یم د ډېرو لږ مري د کمو کم مري موږ خو هسې وژل کېږو شپه ورځ پرېږده چې تا خونه ړنګه کم تا کور ړنګ کم تا چف درنه جې کم داسې چف دې کم سرک دې ړنګ کم مکتب دې ړنګ کم په په بچی دې په سکول کې ووژنم په وینو دې لید پید کم چې تا ته درد معلوم شي چې دا افغانان مونږ ته چیغې ویلې چې مه کوه پښتون یې افغان یې ما ورور یې ما سړیتوب نه غلطه ګټه مه پورته کوه زه تریخی لرم هر انسان تریخی لري ینه وي انسان کې لکه څنګه حیوان کې ینه ده دا شی په انسان کې هم ینه وي دا ینې ترڅنګ تریخی موجود وي مونږ تریخی لرو اخیر چه وی دا تریخه بیا دې نه پرېږدم څه په خیال دې کړی ته ماته دهشتګر رالیږې ما حکومت در سره په جنګ دی ما خلک وژنې ما سره کړنګوې زه درته ګورم والله دا موټر به خرڅوم بم به په خلم په خدای درځم به قرآن وزیرو سی به بومونه اتړم وزیرو ته وایم چې تا کور ړنګ کړی تا بازار ړنګ کړی ړنګ که ولا که دې په سوات کې پرېږدم، ولا که دې ميرانشاه کې پرېږدم، ولا که دې پېښور کې پرېږدم، ولا که دې پرېږدم، پنجابي سره زما کار نشته، نن هم وايم، سبا هم وايم، بله ورځ هم وايم، د پنجاب ولس موږ ورته احترام لرو، هېڅ مشکل نه لرو ورسره. تا ګل خان نه زه پنجابی ښه ګڼم، مریم نواز ما نه بخښنه غواړي ای تا په مور خر واچوم ته ماته پیغورونه راکوې پنجابی دی مریم نوازی چې دې ته سترګې وغړوي دومره دومره کم اصل دي ګل خانان پنجابی موږ نه بخښنه غواړي پنجابی دی د انډیا نه دی د انډیا خلک دي پنجابیان انډین ما نه بخښنه غواړي مریم نواز د دې د نواز شریف لور ګل خان ماته کنځلې کوي نو تا کور زه پرېږدم تا بچی زه پرېږدم بچی بچی دې په زنګو کې ولا کره نه خلاص شي لایف کې درته وایو موږ بیا چا نه نه ډاریږو ځکه موږ هره ورځ وژل کیږو غر کو به څه غرق شي چې به غرق شي ما غر خو یم ځان سره دې غر کوم دوړه کوم دې داسې دیوله دوړه کم چې دوړه دې هم څوک ونه ګوري اتا متیازه وغیم تاسو پرېږدم څه فکر دې کړی دی؟ زه به طالب راولم دلته به حکومت جوړ کړم دا خبرې نشته یو افغان هم چې پاتې وي دا سرباز به موجود وي دا ارک به موجود وي دا جمهوریت به موجود وي تر ابده به موجود وي او طالب دی ما افغان دی پښتون دی په یو شروط هرکلی ورته وایم چې ما جمهوریت ومني، ما بیرغ ومني، ای ما قانون ومني، ما فوج ومني، ای ما ادارې ومني. په زور خو موږ څوک نه شي تسلیموای. دا خو پخوا وخت نه دی چې ګلبدین د سپوټوالو د اسلام په نوم دا خپل افغانانو شهید کو ګلبدین نه پاکستان شهید کړی دی، نه ایران شهید کړی دی، نه بل شهید کړی دی. دې افغانانو شهید کړلو. که دا افغانان پوه وای میډیا موجوده وه نجیب بچا نسکور کړی و، نجیب بچا شهید کړی و، اتا پلار یې ولاکه شهید کی دلخوره نجیب افغانانو شهید کړلو نه پوهه جاهل افغانانو شهید کو تا خور وغیم په دې نسل کې په دې ویخو ځوانانو کې په دې غیرتمنو افغانانو کی ته ما باندی طالب حکومت راولی په زور دا امکان نلری هر افغان درته کمانډو ده هر افغان درته سرباز ده زه یو سرباز یم د افغانستان سر نه تیر یم وطن می چی نوی بیرغ می چی نوی زه سر څه کوم زه مال څه کوم زه جایداد څه کوم سر و مال می قربان دی وطن نه سر و مال می قربان دی دی وطن نه دا ما خبره وی دا ما کیسې وې ګلخانه نو سړي زمن چي پښتو وپیژنی ننګ وپیژنی غیرت وپیژنی د بل پښتون په درد خپه شی لکه څنګه چې په خپل غوخه کش کې درد کوي د بل پښتون په درد خپه شه دا وزیر د جټا ندی دا دا دا حیوانات ندی دا د ما پښتانه دي، دا د ما عزیزان دي، دا یې ما نسب ده، دا یې ما وینه ده، دا یې ما ورور ده. د ده کور ړنګ دی لکه یې ما کور ړنګ وي، د ما کور ړنګ دی لکه یې ده کور ړنګ وي. ته ارکنډیشن ته ناست یې، پکې درته چلان دي، سرک دې جوړ دی، په ما ملنډې وهې، په وزیر ملنډې وهې، تاسو پرېږدم؟ نه! والله په بله لوله پدې کم لوله پدې کم چې دوړه دې هم څوک ونه ګوري پیدایان در کې وکم ټوټې ټوټې دې واچوم چې بیا بیا بیا تا هیڅوک هم ملاتړ نه کوي او پېښوريه بیا دې هیڅوک هم ملاتړ نه کوي او سوتیه بیا تا هیڅوک ملاتړ نه کوي پښتانه خو بیا مونږ یو مونږ دی وبل په درد خپه کیدو ته خو پښتون نه تا به بیا مونږ وژنو وزیر به دې وژني کوټوال به دې وژني ټوټې ټوټې به دې کوي تا تا ګټونکی بیا نشته ګټونکی دې زه دې ګټونکی یم بل ګټونکی ته نه لرې ای تا هغه ګټونکی وغیم ای تا هغه پښتو وغیم چې تی ما سره کوې ای تا هغه جرګه وغیم چې تی ما سره کوې تا په مور خر واچوم مردګه وه بی دینه بی هویته بی پته تا سره زه جرګې کوم جرګه خل پښتون سره کوي جرګه ولو پیژنې جرګه وایي چې تا کور مړنګ شه جرګه د پښتنو یو یو دستور ده جرګه د پښتنو ستونزې چې راشي، مشکل منځ ته راشي، د جرګې په اساس یې مخ ته وړي، لکه موږ افغانستان کې لویې جرګې جوړوو، ولسونه راټولیږي، مشران راټولیږي، قومونه، مشران، پښتانه فیصلې کوي، دې ته جرګه وایي، دا خو پښتانه نه دي، دا چا پښتانو کې حساب کړي، دا د اخوندزاده ده پښتون دی، ده خو پښتون لمن اړوله، ده خو پښتون په په مور ورسپریدو، دا خو پښتون کې دهشتګردي کوله، دا پښتون دی. جرګې خو به زه اسپندیار سره وکم جرګې خو به محمود خان سره کوم جرګې خو به منظور سره کوم چې په تاریخ پوه ده په نسب مې ده په خبره مې پوهېږي په خبره یې پوهېږم چې هلته چیغه راوکړي لر او بر زه دلته چې اتڼ ورته کوم زه هم ورته وایم چې لر او بر او وروره غږ دې اورم غږ دې اورم اسپندیاره غږ دې اورم مونږ دیار پښتونخوا لیډر ټویټونه ګورو ولی خانه ټویټونه دی ګورو ایمل ولی خانه اسپندیاره مسیم دوړه ټویټونه دی ګورو هر څه اورو مننه چیغی مو اورو او دردیدلو مشرانو پښتونخوا ای تاسو هر ټویټ چې د لر او بر افغان په ملاتړ کیږي لکه مونږ زخمی زړه ته ملم راکوي ملهم راکوي وجود زخمونه پرهرونه مو جوړوي مینه نه چې د مونږ پرهر جوړوي دا مو سندوړ چې د افغانستان د ولس دفاع کوي د افغانستان د نظام دفاع کوي د افغانستان پښتون خپل نسب ګڼي ولا وجود ته مې انرژي لکه سیرون چاره کړې وي لکه رډبولې مې ویلي وي لکه زخم نه مې چې مړ د پلستر څو کېږدي دومره خوند تر نه خلم دي ته وایي پښتون دي ته وایي افغان دي ته وایي چې جرګه هیڅ حیثیت یې نشته په پاکستان کې نه پښتونخوا پښتنو کې حیثیت پاتې دی نه پنجاب کې حیثیت پاتې دی نه افغانستان کې حیثیت پاتې دی په دې زه جرګه کې نه وم ولا شرم دی پښتون قام ته که لر پښتنه یې که بر پښتنه یې ولا شرم درته پکار ده که نوره نه شرمېږی تاجکو نه وشرمېږی پنجابیانو نه وشرمېږی ازبکو نه وشرمېږی وایي دا دا پښتانه دي یو په یو ګلخانې جرګه کېنولې د ریاض کې عرب به خبر شي ولا عرب لړې درته کې عرب ولا لاړې درته کې تاسو ته چې په دې دا موضوع زه عرب ته ترجمه کوم په عربی چې دا داسې سړی و چې نه پښتونخوا لیډران پرېښودل نه افغانستان لیډران پرېښودل په خټه هم پښتون و په نسب هم د احمدشاه ابدالي و بیا هم خپلو ته زیړې کولې دلته دهشتګردي وکړه دلته وکړه دا داسې یو شی و ولا چې عرب عرب نلک په تاسو باندې وایي چې په دې تاسو جرګه کېنولې تاسو د کمنټ وګورئ د ما کمنټ پین کړی دی ای د دې موره کوس وغیم نه څه بلا ده دا دا د پیرای پریانې ملاتړ کوي هوښیار شئ پښتونخوا ورونو مه دوکه کېږئ موږ مو څه کوو موږ دا نه درته وایي ته پاکستان دې ړنګ کړه مه ړنګوه مه ړنګوه پاکستان دې مه ړنګوه ما ته مه راځه دهشتګردۍ ته زه دا درنه غواړم په تا دې مبارک وي پاکستان وه وروره تا دې وي پاکستان زه تا نه نه غواړم چې ته لوی وطن را جوړ کړه که را جوړوې زه دې نه لوی وطن جوړوم چې دا دهشتګردي خلاصه شي نوره د تاسو فکر برین واش نه کړي په پنجابیان استعمال مو نه کړي خپل پښتانه مه وژنئ موږ دا درته وایو وه وروره زه تا پاکستان څخه کوم ځه وروره پاکستانی نو شو جان دې شه هملته پاکستان کې خوره چیکه ډکېږه تشېږه زه دې څه کوم ما ته مه راځه زه درنه تنګ یم ما قام مه شرموه ما شمله مه شرموه پښتون دهشتګر نه دی نړۍ ته دې دهشتګر کو پښتون نه خل نن نفرت کوي دا مه کوئ دا کارونه دا غلط کارونه دي د دې مونږ خلاف یو کلاس نه خلای په ولا چې دروي لګم پیښور ته وکه پیښور کې رانه وګرځي د ما د قران وې دا موږ په میډیا کې ناس یو که زه مړ شم بل مبارز افغان به راجګېږي په خدای در کې وایي کې دهشتګردي بیا خو دې نه پرېږدم ولا که دې مور په کوس کې هم رانه خلاص شي ته وایي زه پاکستان کې هم به جالې لګولی زه به خلاص شم نه نه نه نه نه د مور په کوس کې دې ولا که رانه خلاص شي ښه سر خلاص کړه صوبې خلک وي چي دې منظور ملاتړ ونه کړي ددې وزير مسعود دوړو ملاتړ ونه کړي زه به هغه نر وګڼم زه به هغه نر وګڼم چي ملاتړ يې ونه کړي ما دې کوي ملاتړ وزير مسعود تاسو ته اړتيا نه لري سبا پتا رزي دا ورځ ولا مغه دشمن سره به ټوپک خلی چی تا کور ړنګوی ولا مغه دشمن سره به دریږی تا په مقابل کی تا به بربادوی غچ به ولا درنه خلی که درنه وای نه خسته دا به په کوس ولاړوی نه خو درته لیږي نه خو هر څه لیکل کېږي دا خو پښتو ده دا خو جرګې دي دا خو خبرې دي دا خو فیصلې دي دا خو دا خو دا خو ځان ته یو یو یو حساب لري پښتو و یاره پښتو را سره مکه پښتو خو کڼه ده سرونه ماتوي نه